Ha habido un despertar, no sabemos cómo ha pasado, pero ha sucedido y cuando sucede eso hay que estar. Eh, yo siempre miro a la persona y le digo, tú estás aquí y me estás hablando, eso es lo que el 15M hace. El 15M junta a la persona. Para que el sistema violento y deshumanizado que estamos viviendo caiga y salga lo mejor de los seres humanos tenemos que cambiar algo o muchas cosas y tenemos que reunirnos para hablar de este tema. Lo que se llama mente colmena o mente colectiva, eso me parece mucho más importante y, más positivo que una mente individual en una casa pensando y reflexionando. Ese sentimiento de estar vivo, de poder cambiar las cosas, de ilusión. Estamos en la calle de verdad y se hacen cosas en la calle, que es de todos. Vamos a participar eh, las decisiones de la vida cotidiana, en la economía, en la política, en lo social. Se nos había olvidado, se nos había olvidado que éramos personas, que la honradez era clave, que la bondad era clave. A partir de ahora saben que más que nunca deben convertirse en servidoras y servidores públicos. De lo contrario, la calle seguirá siendo nuestra. Desde el pasado 15 de mayo saben que hay algo que no nos han robado. No nos han robado la dignidad. Los ciudadanos no acaparamos portadas en los periódicos mayoritarios, pero tenemos la posibilidad de escribir nuestra historia con el arma más poderosa que se ha inventado, la red. A partir de ahora, saben también que están obligadas y obligados a mandar obedeciendo, obedeciendo al pueblo. sueños vendidos por la propaganda partidista quedan ahora desnudos, quedan desnudos a nuestra vista, como ciudadanos que no queremos cerrar los ojos. Una cultura se basa esencialmente y sobre todo en sus valores, en sus valores, en el valor de la libertad humana, de la dignidad humana, de la justicia. Y aquí ha vuelto a nacer. La gran reivindicación del 15M es una vuelta a los valores.